So this time, para po sa ating mensahe, I'm sure, ready na po tayo for the message. So let me request all of you now, if you have your Bibles with you, please open your Bible in the book of 1 Peter, 1 Peter chapter 5. Sulat po ni Apostle Peter sa kanyang mga kapwa tagapanguna, sa kanya pong co-elders, sa kanya pong mga co-leaders, kung pwede pong sa ating pong panahon, co-pastors, Okay? Mga co-ministers. Yan po ang ating pong sesentruhan sa ating pong pag-aaral. 1 Peter chapter 5, beginning verse number 1. The elders which are among you I exhort, who am also an elder. Ang ginamit kong salita rito ay elder. And just uh, to remind everyone, yung pong pastor, yung pong bishop, yung pong elder, Okay? Yan po ay mga tumutukoy sa tagapanguna po ng church. So wala pong superior sa mga yan. I remember Pastor Dennis, nung ako po'y kanyang in-interview, at ito po ang isa sa kanyang naging pagtatanong. Ano po? Kasi sometimes pag tinawag na bishop, iniisip natin mas mataas kaysa doon sa pastor. Pare-pareho lang po yan. So ito po ay mga tumatayong leader, tagapanguna. Doon lang po sa mga function at doon po sa mga gagawin o sinentruhan patungkol po sa tawag sa kanila. Okay? So the elders is are among you exhort, who am also an elder, and a partaker and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being Lord over God's heritage, but being examples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive the crown of glory that fadeth not away. Purihin po at pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Again, ito po ay nasa panahon po na ating ipinagdiriwang ang Pastor's Appreciation Month. So gusto ko po na ang talakay natin ay ang patungkol sa function at dapat maging aksyon ng mga lingkod ng Panginoon. God's ministers function and action. Yan po ang sentro ng ating pong magiging pagtuturo o pangangaral ngayong gabing ito. Sa Bible po, kung matatandaan natin, when the Apostle Paul wrote to the Corinthian church, nagkaroon po kasi ng problema doon sa Corinth, di po ba? Nagkaroon po sila ng problem na may mga divisions, contentions, at ang isa po sa ipinakita sa ating naging problema nila, meron po silang mga kanya-kanyang manok, kumbaga. Meron po silang mga gustong leader. And then, in 1 Corinthians chapter 3, kung mapapansin po natin, ang sabi po ni Apostle Paul sa verse number 1, And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto baby in Christ. I have fed you with milk and not with meat. For hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and division. So, ipinopoint out ni Apostle Paul na usaping Pablo, usaping Apollos, usaping Cephas, ay usaping tungkol sa mga ministro na tinawag ng Panginoon. So doon ko gustong mag-dwell po ngayong gabi ito na ang mga pastor, ang mga leaders po na inilagay ng Diyos sa church, sila po ay maiko-consider nating God's minister. God's minister. Kaya ang gusto ko pong i-share sa inyo, yung function. Yung kung dapat ginagawa o aksyon na dapat nakikita po natin sa mga ministro ng Panginoon Uh, sapagkat tayo po ay nakasentro sa mga men of God. So, let me share with you God's Minister. Kukunin po natin yung acronym na yan. God's Minister. Sa ating pong binasang talata, ating pong mabibigyang pansin sa napakarami pa rin pong verses, ano po, from the Word of God, na talagang kung ang pag-uusapan God's Minister, kung pag-uusapan pastor, kung pag-uusapan church leader, yung mga tinawag ng Diyos na tagapangunan, meron po silang dapat role na gagampanan, yung kanilang function at yung kanilang dapat. Simulan po natin sa letter G, as minister. Okay? God's minister. Sa letter G, it is about the guidance. Guiding the people of God. Okay? every ministers of God must be reminded na ang trabaho po natin, mga minamahal, is to guide the people of God. Guiding. Guiding the people of God. So, kaya ang mga members naman, yung mga mananampalataya, napaka blessed po natin sapagkat so, sa buhay natin bilang Kristiyano, we cannot deny the fact na napakahalaga po ng role at function ng pastor sa buhay po ninyo bilang mananampalataya. Meron pong naggagabay sa inyo. So, guiding the people of God, yan po ang trabaho po ng pastor. Yan po ang trabaho ng mga tinawag ng Panginoon. So, ang sabi po, mga minamahal, napakaliwanag, di po ba? Ang linaw, linaw po. Ang sabi po ni Apostle Peter, Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being Lord over God's heritage, but being example to the flock. And if we will consider yung pong ilan pa ng mga talata sa banal na kasulatan, katulad po halimbawa ng Hebrews chapter 13 and verse number 7. Ang sabi po, Remember them which set the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Sa usapang exhortation, they are guiding us. Your pastor is guiding you. Sa usapan pong example, your pastor is guiding you. Yun po ang trabaho ng pastor. Kaya kapag ka kayo po ay magkakaroon ng masasabi po natin kapasyahan sa buhay, It is good na tayo po'y nagko-consult sa ating pong pastor sapagkat inilagay siya ng Panginoon at ang dapat isa sa function niya sa usapang buhay ng mga kawan, buhay ng mga mananampalataya, siya'y dapat gumagabay sa mga masasabi nating miyembro ng church. So, unang bagay na dapat nating makita sa function ng tunay na likod ng Panginoon yung pong guiding the people of God. And then second, sa letter O, overseeing the people of God. To oversee, mga minamahal. So yung idea po nung guiding, ha, direction yan, yung gabay. Yung overseeing, parang guarding naman yan. Binabantayan po niya. Okay? So, mga kapatid, pag inaral niyo po yan, ito po'y may kinalaman sa kung paano pong tayo ay nais maingatan sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano. Alam po natin na si Satanas, he will try everything para po ang mga mananampalataya po ay kanyang dayain, kanyang silain, at yan po ay pinapaalala rin po sa atin ng Biblia. It is really great and wonderful to have your pastor in your Christian life because He is guiding you and at the same time, He is guarding you. Taking the oversight thereof, di ba? Overseeing the people of God, yan po ang trabaho po ng isang tunay na pastor. God's minister. So, letter G, guiding the people. Letter O, oversee the people of God. Yung po ang function ng mga tunay na pastor. Taking the oversight thereof. Kaya nga, hindi po maganda na yung pastor walang pakialam sa miyembro. Di ba? Kaya lang, nilinawin ko po, yung salita pong pakialam, medyo nakagiya po ito sa idea po ng concern or care. Di ba? Yung pong pakikialam sa idea po ng pagmamalasakit. So, importante po, importante po na sa trabahong pastor, dapat gumagabay tayo at dapat nagbabantay po tayo taking the oversight thereof. Yan po ang sabi po ni Apostle Peter. The same thing with the Apostle Paul. When he talked to the Ephesian elders in Acts chapter 20 and verse number 28, Take it therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to be the church of God which He hath purchased with His own blood. So napakahalaga po na ma-appreciate ng mga mananampalataya na may pastor na gumagabay at may pastor na nagbabantay. Amen? Kung inyo pong naikukonsider na yan po ay blessing, you can type Amen. Di po ba? Pwede nyo pong i-type sa comment section natin, Amen. Yes, blessing na may gumagabay, blessing na may nagbabantay, blessing na may nagtuturo sa atin ng mga tamang desisyon at blessing din na pinakatingin po sa atin sa takbo ng ating pong spiritual life. So, guiding the people of God. Overseeing the people of God. And of course, letter D, defending the people of God. Defending the people of God. So, ibig sabihin, in clear picture, like yung literal na pastor, Di ba? May hawak po yan. Meron po yung hawak na slingshot. Di ba? Meron po yung rod. Meron po yung staff. Pag tinignan nyo po, may kinalaman sa trabaho gagawin po niya yan. Sabi ko nga, pagka ang pastor po, yung literal na pastor, pagka siya po nasa unahan, ang ginagawa po niya, guiding. Pag siya po ay nasa likuran, ang ginagawa po niya, guarding. Di ba? So, napakaganda po na ito ay mabigyan po natin ng pansin. So may mga pagkakataon po na ang pastol, siya po'y nasa unahan upang gabayan ang kawan, at siya naman po ay nasa likuran para bantayan ang kawan at pag-ingatan ang kawan. Pagka po may mga lobo, okay? Pagka po may mga lobo, may mga oso, may mga leon, may mga gustong manakit po sa kawan, abay nahandyan po ang pastor para dumipensa mga kapatid. So nandyan po ang pastor upang depensahan, upang ipagtanggol, upang ipaglaban ang kawan. I remember, ang sabi po ng Bible, yung talagang mabuting pastol, willing na ibigay ang kanyang buhay para sa tuba, di po ba? Example po yan ang ating Panginoong Jesus. And I remember, literally, si David, bilang may papastor ng literal, ano po? Eh, ang sabi po niya, nung time na kinoconvince po niya si King Saul, Nung kinukonvince niyang lalabanan niya si Goliath, ang nirehearse po ni David kay King Saul ay eh, yung ginagawa niya na siya raw po'y pumatay ng leon, pumatay ng oso. Alam niyo po, ang pinaka pinakakonteksto noon, ganun niya pinakakaingatan at ipinaglalaban ng tuba. Well, ang pinag-uusapan doon, yung tupang literal. Eh tayo po sa usapang church, sa usapang pagpagpastor, ang pinag-uusapan natin, mga mananampalataya, tao po ito, na niligtas ng Panginoon, hinugasan ng dugo ng Panginoon. At ang pastor dapat ipinakikipaglaban ang kanyang tupa. So kailangan po nandun yung pangangalaga, nandun yung paggabay, nandun yung pagtatanggol, nandun yung masasabi po natin na pag-iingat sa kawan ng Panginoon. So napakaganda na ito po'y mabigyang pansin po natin. Okay? The defending the people of God. Yan po ang ginagawa ng isang tunay na pastor. Siya po ay gumagabay, nagbabantay, at nagtatanggol. Di po ba? Yan po. Ang sabi nga po ni Apostle Paul, kasi actually po, iyakan yun eh. Kung maaalala niyo po yung context ng Acts chapter 20, Talagang madrama po ito sapagkat nagpapaalam sa kanila si Pablo. And then, sinisecure ni Paul na bago siya umalis, sinabihan niya yung mga magpapastor sinabihan niya yung mga mga malaga sa kawan, na dapat ingatan niyo sarili niyo at ang kawan na inilagay kayo bilang mga ha, magpupuno para po sa kanila, mangunguna para sa kanila. At ang isa sa binigyang pansin po ni Apostol Pablo, yung sinabi niyang, For I know this, that after my departure, di ba? Pag daw po siya umalis na, mga minamahal, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Tingnan niyo po yan. Sa so verse number 29, For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Therefore watch and remember that by the space of three years, I cease not to warn everyone night and day with tears. Okay? So pansinin niyo po mga minamahal, kung papaano po na itong si Apostol Pablo ay nag express ng kanyang heart na dapat maingatan, maipagtanggol ang kawa ng Panginoon. Ingatan sa mga mapandaya. Ingatan sa mga maling tagapagturo ingatan doon sa mga mapanila at mapanira. So yan po ang magandang makita po natin ano ho? dito sa ating tinatalakay, dito po sa ating pinag-aaralan ngayon. And then, bukod pa riyan, magandang makita niyo po mga minamahal, letter G, guiding the people of God, letter O, oversee, overseeing the people of God. Letter D, defending the people of God. Letter S, strengthening the people of God. Yes, ang isang blessing na may pastor kayo, medyo pagka nangihina kayo, may sa inyo. At sa usapang pananampalataya, God is using your pastor to edify, to strengthen you. Di ba? Napakahalaga po. Strengthening. Ginagawa po niya yan sa pamagitan ng ministry po na ipinagkatiwala ng Panginoon sa Kanya. Ephesians 4, 11 and 12. Ephesians 4, 11 and 12. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints. Okay? For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. So, strengthening example even sa pagkakaroon ng servant attitude. So, yung idea po ng ministering, mga kapatid, kaya para sa akin po, kaya nga tinawag nating ministers, nandoon na po yung idea ng trabaho po ng minister, ang trabaho po ng pastor is to minister. So ministry, appreciate po ninyo ang katotohanan na talagang malaking bagay na may ministeryo po sa atin. Iba po yung basta sa idea ng service lang. Pero sa usapang pastor, the ministering of the pastor is actually very important in the lives of the believer. So ministering the people to the people of God and then inspiring the people of God. Dito naman, yung bang ibang iba eh, yung encouragement po, pagka po yung pastor, nakikipag-usap sa atin, binibigyan ka ng attention, and then kapag kami mga pagkakataon na medyo si Satan umaatake sa iyo, masarap na meron pong nag encourage sa iyo, at pagka naman pinag-usapan ng Christian life mo, masarap na may tinitingnan ka na nagiging inspirasyon mo. And that is actually one of my encouragement because coming from your mouth, members of the church, it is really, really a great blessing for me to know na nai-inspire kayo sa ginagawa po ng inyong pastor. Well, just to uh, clarify ho, hindi ko po ginagawa ang ginagawa ko para magpa-impress. Hindi po ako naglilingkod sa masipag na paraan para pahangain po kayo. No, I would just like to inspire everyone sa usapan po ninyo, sa buhay paglilingkod ninyo, sa pagbibigay ninyo, sa paghayo ninyo, in everything na ginagawa natin, napaka-fulfilling po sa isang pastor na sabi ng mga miyembro, eh kasi po nai-inspire po kami sa inyo. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko. Ito po yung binabanggit ko po sa inyo that every time na nakaka-receive po ako ng message from you at sinasabi nyo, inspirasyon ka namin, Bishop, inspirasyon po namin kayo, Pastor, na i-inspire kami sa ginagawa nyo. Why? Sapagkat bilang God's minister, ang isa sa dapat gawin po namin talaga is to inspire the people of God. And then, letter N, nurturing the people of God. So dito papasok yung feed the flock of God which is among you. Di ba? Kaya nga ayoko pong gamitin dahil ang malayo ako hanggat meron pong pagkakataon. Sa totoo lang po, may pastoral staff tayo, may preachers tayo, victory, okay, sa living water, meron tayong lagi po pwedeng itap para po, uh, alam niyo, magturo sa inyo. Pero ako po yung tinawag ng Panginoon to lead you. Ako po yung pangunahin na dapat nagpipit sa inyo. Kaya as much as I can, ha, every, ha, para magawa ko po ang function Maganda po kahit malayo ako, napipid ko pa rin po kayo. And actually, ang online ministry, basically or initially, ito po yung nilagay ng Diyos sa heart ko. Uh, don't get me wrong. Yung mga hindi po members ng church, don't get me wrong. Hindi ko po ibig sabihin na hindi po kayo kasama. Ang um, gusto ko lang po maging honest po sa inyo na sa simula po, nung itong ministry na ito ay pinagkatiwala ng Panginoon, at first, I am thinking of the people church. Kaya thankful ako sa inyo kasi extension ko kayo. Yung ministry ng feeding, pagka po may mga pagkakataon na unavoidable uh, in yung situation, eh nandyan po kayo to somehow feed the people of God na inilagay po sa ating pangunguna. And then, the influencing the people of God. Hindi lang basta ma-inspire sila, dapat ang pastor may impact at influensya sa mga members Di ba? Pagka nakikita ko si PMJ, si Pastor Poy, ayan, sila Preacher Jed, PNG, basta lahat po, nung mga, kahit nga sa BFPC, yung pang idea na ang sabi nila nakakahawa. Hindi lang nai-inspire ka, kundi talagang nai-influensyahan ka. Natatandaan niyo po nung nag-speak si Brother Jojo. Actually po, yung pong message si Brother Jojo na yon, somehow, ito yung na-absorb niya eh. And I can say, even the way he presented it, di ba, nung po na-share po niya ito, nandun po eh, you cannot deny the fact. Sabi nga po ni Ate Maan, talagang malakas ang impact sa kanya dahil parang nagsalita si pastor sa kanya. Okay? Why? Sapagkat kasama ko lagi si Brother Jojo. Sa mga hindi nakaka-notice, di ba? Mapapansin nyo, nagkakamukha na nga po kami. Hindi ko lang po alam kung magiging masaya si Brother Jojo doon. Pero ang point po na yung influence, importante po, may influensya sa mga miyembro. Kasi alam niyo po, po kami, may nagsalita pong worker do. At ang isa po sa sinabi po nung worker niya, si Pastor Rick daw po, bibigyan niya ng support, pero ang gagawin po niya, kung ano po yung project sa church. Okay? Kung ano po yung project sa church. Ba sabi ko, trademark yun ah. Bakit? Sapagkat isa po yan sa na-observe ni Pastor Rick. Kaya nga kung tutuusin po, talagang na-encourage pa ako doon sa worker na sa kanila mismo nang gagaling. And because of that, yung pong leader, alam niyo, walang kwentang leadership yung wala pong influence eh. Dapat sa leadership, may influensya talaga. And make sure that as leader, nai-influensyahan po ang mga members sa tamang paraan. So, influencing and then securing the people of God. Yung idea po, mga kapatid, para na rin po itong guarding. Eh. Di ba? Yung bang, halimbawa po, pansinin nyo, maganda para nag-uusap lang po tayo. Hindi ba, kahit saan ako pumunta, hanggat maaari, ayoko pong aalis ako nang hindi ko siguradong may mag-speak, di ba? So pagka po ako aalis mga minamahal, gusto ko na medyo isa yung mga anak-anak natin sa Japan, sinecure ko na merong preacher sir na somehow physically makapag-aalaga sa inyo. Usapan natin yung learning, ang tindi. Ha? Bakit? Sapagkat may natuturo. Kaya nga, ang idea po, nung Galatians 6.6, Let him that is taught in the word communicate unto him that they in all good things. So, ang idea, ang pastor dapat natuturo. At naalala ko po sa of Good Work, a bishop then must be, di ba? Sunod-sunod po yan. And then, included po doon, up to teach. Ang idea po nung up to teach, able to teach. So, yan po ang isang mahalagang trabaho ng pastor. Not just preaching, but also teaching. And then, katulad ng sinabi ko po, equipping the people of God. Yung idea naman ng equipping, hindi lang basta pinalalakas, kundi talagang doon sa mga po pwedeng gawin. Kasi ang bawat mananampalataya po, for sure, magbiministeryo din po yan sa Panginoon. So kailangan ma-equip po sila. Kung meron kang ilalagay na preacher, dapat in-equip mo yan bilang preacher. Kapag ka meron po tayong ilalagay na Sunday school teacher, dapat equip po sila. Maglalagay ka ng leader sa ladies fellowship, sa men's fellowship, ang ibig sabihin po, in delegating your people, make sure that they are equipped, particularly in the ministry na paglalagyan mo sa kanila. So, equipping the people of God. Matinding trabaho din. Kaya nga, sa akin, ang isa pong napakalaking help sa buhay ko po bilang pastor. Lalo na po, nandun na po sa idea na tinatrabaho ko po yung gawain ng evangelist, but it is really a great help in my life sa ministry na meron po tayong na-equip when it comes to preaching, when it comes to teaching, when it comes to administration, when it comes to children's ministry, when it comes to youth ministry, sa lahat ng mga ministeryo. So, equipping the people of God. Okay? Napakahalaga po. Okay, ito pong huli. Di ba? Kasi nakakabuo Nasaan na po tayo? God's ministry na tayo. Di ba? So para makumpleto po, letter R, and this is about rebuking and restraint. Ang epektibo po mga kapatid, just preach the word and let the Holy Spirit work as you preach the word. Diba? Ang trabaho na mahalaga na ang sabi po, preach the word, be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. So napakahalaga po na ang trabaho natin bilang pastor, eh, mag review din po. So rebuking, isa po yan sa trabaho at function ng pastor. Hindi po pwede po na babaliwalain natin. Kung may mali, dapat itama. Kahit na po giver pa yan, kahit na po supporter mo pa yan, basta mali, sino man po yan, dapat i review at sa idea po, dapat nandun po yung masasabi po nating ministry of restoration. Rebuking and restoring the people of God. Itatama mo, sasansalain mo, sasawayin mo sila, pero ang goal mo is to restore them. Di ba? Para makarecover sila, to help them to recover. Meron po ako naaalalang preaching na sabi ko, yung difficulties, i rebuke Uh, ah, one time, Okay, message lang muna eh. Tapos doon sa message niya, nag-express siya. Nasabi niya, tinamaan siya doon sa preaching. And actually po, medyo talagang for me, medyo question ng konti yon Ano kaya yung specific? Pero nakadetali naman po doon. Nakalagay naman po sa message niya sa akin. Alam niyo po, ang nakakatuwa doon sa somebody na ito na nag-message sa akin, doon palang areglado na siya. And the reason is that kilala niya raw po ako na hindi po ako yung pastor na gumagamit ng pulpito na personalan. Kasi alam niyo naman yung commitment ko, di po ba? To preach nothing but the word and to please no one but the Lord. So sa idea po yon, mga minamahal, so naging maganda po ang outcome na meron palang nirebuke ang Panginoon through my preaching and the good thing is that because ang napipil po yung concern, mga kapatid, talagang siya po mismo ang nag-confess na iniyayos niya ang sarili niya sa Panginoon. And you know, sa Biblia po napakahalaga ng role at function ng God's minister. Kaya ang God's minister, guiding the people of God, overseeing the people of God, defending the people of God, strengthening the people of God, ministering to the people of God, inspiring the people of God, nurturing the people of God, influencing the people of God, securing the people of God, teaching the people of God, equipping the people of God, rebuking and restoring the people of God. Kaya, sabi ko po sa inyo kanina, nasa month tayo ng Pastor's Appreciation Month. Sa pakikinig niyo po ngayong gabi, Narealize niyo po ba kung gaano kahalaga ang role na ginagampanan ng pastor sa buhay mo bilang mananampalataya? Narealize po ba natin na bilang member, we should be grateful and thankful to God for giving us a pastor na gumagawa sa atin ng mga pinag-aralan po natin ngayong gabi nito. Sa kabilang panig po, isipin niyo po, kung sa iyong buhay bilang Kristiyano, walang pastor na gagabay sa iyo, Walang pastor na magbabantay sa iyo at titingin sa iyo. Walang pastor na magtatanggol sa iyo at ipaglalaban ka. Walang pastor na magpapalakas sa iyo, na magmimili sa iyo, na mag inspire sa iyo, na mag-nurture sa iyo. Walang pastor na magiging influensya para sa iyo at isisecure ka sa buhay mo bilang Kristiyano. At tuturuan ka, i-equip ka, at sasawayin ka kung kinakailangan para ibalik ka sa Panginoon. Ano ang buhay meron ka kahit sabihin mong kristyano ka pa kung walang pastor na gagawa sa iyo ng mga tinalakay natin ngayong gabi. Kaya I hope and I pray na ang message na ito lalong nagpaunawa sa mga tunay na mananampalataya that we need to appreciate our pastor. Because undeniably, yung kanilang role at function na ginagampanan, yung kanilang aksyon ay napakahalaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano. I hope na napagpala at natuto tayo muli ngayong gabi ito sa ating naging pagtalakay. Manalangin po tayo. Nakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you so much for guiding us. Thank you for this message, Lord, and thank you for still making this thing possible in spite of my uh, situation here in Cebu. Lord, thank you sa availability po ng place. Thank you po sa heart ni Pastor Walter para ipagamit po sa amin ang lugar na ito. Salamat din po sa nagpagamit ng Wi-Fi. Nagbenepisyo sa mensaheng aming tinalakay. Pagpalain mo po, patuloy mo pong ingatan, palakasin, gamitin, gabayan, upang kami po'y makaganap ng iyo pong nais para po sa bawat isa sa amin. Again, thank you so much, Heavenly Father, for your guidance and for your goodness. We love you, O Lord, and we praise you for everything. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Muli po, kung sakaling medyo magulo po sa naririnig po ninyo sa paligid, please understand dahil may celebration pa po, uh, hindi po ako nakigulo muna sa kanila sapagkat nais ko po na makapagministeryo po sa bawat isa po sa inyo. Muli po, ito ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay lagi makapagbahagi ng salita ng Diyos at wala pong ibang paparangalan kundi ang Diyos at Diyos lamang. Ingat po kayo. God bless us all. To God be the glory.